w dowolnym czworokrocie wpisanym w okrąg okrąg tutaj po na długości przekątnych, czyli tu będzie AC razy BD jest równy sumie iloczynów długości przeciwległych boków. Czyli będzie AB razy CD plus BC razy D. Patrzę w kartkę, żeby to było w samej kolejności wszystko. <clears throat> Mm, nawet to udowodnię. pracę. dalej jest taka, żeby znaleźć pewien ciekawy punkt. Do... Weźcie sobie. Ideą dowodu tego twierdzenia będzie to, to jest w ogóle, może napiszemy to jasno i wyraźnie, to e, jest twierdzenie Solenariusza. I ja do tego dowodu, że bierzemy pewien punkt K, taki, że koniec punkt istnieje, no bo oba są niecałym kątem ABC. I przy tym ujęciu nagle pojawiają się trochę trójkątów podobnych. Yy, tak. Tu będzie kącik dwie kreski. Gdzie jeszcze jest kącik dwie kreski? Są, są kąty wpisane na tym łuku AB. To jest tutaj kącik dwie kreski. No i to już wystarczy do pierwszej pary trójkątów, podob trójkątów podobnych. Bo trójkąt ABD ma kącik, jedną kreskę i kącik dwie kreski i trójkąt BKC. to tak samo. I tu zapisałem właśnie w, w czwartym, czyli tak, zapisałem tą równość, kąt ADB jest równy kątowi ACB, a kąt ACB jest po prostu KCB. No i z tego, Jesień czarny zginął, jest czarny. Z tego widać, że te trójkąty BCK, czyli kąt jednokreska, kąt dwukreski K, jest podobny do trójkąta jednokreska, dwukreski coś, czyli BDA. Tak mam Tu też od razu zwracam uwagę na pewien fajny zapis, że mm, w, w podobieństwie czy przystawaniu te wierzchołki się wyleni kolejności, czyli jeśli jest punkt B, to wiem, że w obu trójkątach jest przy nim ten sam kąt. BCK ma jedną kreskę przy B, BDA też jedną kreskę przy B, więc na tej samej pozycji ten sam kąt umieszczamy. umieszczam. Przy C tylko dwie kreski, więc chcę, chcę tutaj mieć taką literkę, akurat to jest D, żeby tu też było dwie kreski. No i trzeci się już musi zgadzać. Do czego to pomaga? Tutaj trzy. To jest bardzo szybkie do pisania proporcji. Bo jak chcę jakąś proporcję pisać, na przykład mam tutaj KC do BC. Czyli KC do BC. To z automatu mamy, że to jest DA do BD. Druga z trzecią, do pierwszej z drugą, druga z trzecią do pierwszej. Ok? Z tego wynika, że KC do BC jest równe AD do BD. I to mi służy do tego, aby utrzymać pierwszą równość. Na skos wyrażamy KC razy BD to jest AD razy BC. Ta proporcja to wynika z stosunek boków w trójkątach podobnych. KC to jest bok naprzeciw kreseczki, AD podobnie, naprzeciw kąta pojedynczej kreseczki, AD podobnie. I dzięki temu zapisowi nie muszę o tym myśleć, nie muszę o tym chwilę rozważać. To bardzo usprawnia że jak ktoś się robi do też pokazywać uczniom, to oni naprawdę widzą, że bo często jest tak, że napiszą podobieństwo, ok, teraz to tak od nowa muszę myśleć. Nie, nie Jak dobrze napiszesz, to raz, a dobrze to będzie służyło. No i dalsza część dowodu polega na tym, tu są te trzy rysunki. Teraz użyliśmy dwóch dużych trójkątów. Ale zauważcie, że ponieważ ten kod był równy temu, to i ten kod będzie równy temu. Odjęliśmy od nich część wspólną. I tutaj powinna nam szybko wyjść druga para kątów podobnych. Tylko się muszę chwilę zastanowić. Tu są równe kąty pisane. No już mamy dwa kąty takie same, to trzeci też musi być ten sam w tych dwóch trójkątach. Czyli trójkąty B, A, K i znowu dobra kolejność, czyli B, D, C są podobne. Może tu będę kontynuował. Dalej. Analogicznie. Trójkąt. Ja sobie spiszę, żeby to klasyfikacji dokładnie, BAK jest podobny do trójkąta KBDC. No i jak przed chwilą, co nam się przyda, to do tego, czyli AK do AB jest równe CD do BD. No i z tego mamy, że AK razy BD to jest AB razy CD. Poza to wszystko? Zauważmy, że z tych dwóch równości mamy raz AB razy CD, a raz BC razy AB. Więc bardzo by nam zależało, żeby to w wyniku wyszło a seracu BD. I tak trochę dobieraliśmy te proporcje, żeby to wszystko występowało. No to zróbmy podsumowanie. Czyli użyjemy tego i tego. AB razy CD, czyli z tego plus to plus AD razy BC, to się równa tak. To AK razy BD plus KC razy BD. Ok, coś się wyciągnę przed nawias. BD razy AK plus KC. I co to było K? a był tak śmiesznie dobrany właśnie, tylko był pomocniczy, a dzięki niemu były dwa podobieństwa. Żeby AK plus KC dawało drugą przekonań. Czyli to jest BZ razy AC. No i to jest koniec dowodu. Czy to odpowiada na pięć takiego punktu, że te boki, jedna przekątna i części drugiej przekątnej występują w tych proporcjach trochę nie tłumaczyli tych proporcji, a teraz widać, że każdy z tych czterech rzeczy, które występowała, i tu tych czterech, to były albo buki, albo tarczykowne BD, albo częściej drugiej przykładne. Tego BK nigdy nie używaliśmy, to było tylko tak dla, dla pomocy. No i okej. Okay. Czyli mamy stwierdzenie, które rusza udowodnione. i tak już to rysowałem, szczerze mówiąc. Chodziło o cieniowanie tych trójkątów i tego trójkąta i o tych dwóch większych trójkątów. Teraz już się zamawiam, że to jest tego widzenia. Te trzy słuchy służą temu, że to jest raz zaśniewane tak, a raz tak i pokazuje to, to podobieństwo. A na drugiej stronie mamy coś, co już nie będziemy dowodzić, jest też twierdzenie odwrotne do twierdzenia które Ptolemeusza, bo to twierdzenie w dużym skrócie jest takie, że okrąg daje tą równość, okrąg jest czworogąt w środku, a twierdzenie odwrotne mówi, że jeśli jest ta równość prawdziwa, to się okazuje, że punkty A, B, C, D leżą na jednym okręgu. Więc może tego nie będę pisał, ale to zachodzi wtedy i tylko wtedy. Czyli ta konfiguracja można powiedzieć, że opisuje czworobok wpisany w okrąg. Oczywiście dużo prostszym warunkiem jest, że suma dwóch tych kątów daje 180 stopni, ale jak jakoś uczeń błysznie, no to warunek konieczny jest taki, że to nie krzyczcie na, nie krzyczcie na niego, tylko zrozumcie, że on coś dużo, dużo więcej wie. Ale nie sądzę, że inne rzeczy się go rzuca w oczy, nawet później też nie. To jest taka ciekawostka, ale rzeczywiście ta równość opisuje wszystkie czworokąty wpisane w okrąg i wszystkie czworokąty wpisane w okrąg mają tą równość, co ciekawe. Okej. Jeszcze widzę, że napisałem o nierówności Ptolemeusza, bo okazuje się, że jeśli nie ma tego czworokąta, czyli abecedy tworzą jakiś układ, ale nie jest to czworokąt wpisany w okrąg, to okazuje się, że tam, gdzie jest więcej składników, ta część przeważa. Czyli okazuje się, że zawsze ta suma jest większa równa od widocznych tych dwóch. Czyli liczymy ten iloczyn, dodajemy sobie ten iloczyn, to jest zawsze większe równe od tego i wyczynu. Ok? Tak, tak to już jest. To się nazywa właśnie nierówność Ptolemeusza. Co ciekawe, nierówność Ptolemeusza zachodzi też w przestrzeni. Czyli wystarczy, że punkty A, B, C D są dowolnymi punktami w przestrzeni i zachodzi też ta nierówność. Czyli ta nierówność zachodzi dla dowolnych punktów A, B, C, D ułożonych gdziekolwiek, jakkolwiek Żenimy się jednej pary i drugiej pary jest zawsze większy, równy od trzeciej pary. Coś jak trochę niegość trójkąta, ale no, na dużo bardziej zaawansowanym poziomie. Kiedy zachodzi równość, nawet w przestrzeni, w przestrzeni nie ma nigdy równości, muszą być na płaszczyźnie i musi być okrąg. To jest jeden, jeden przypadek, gdzie jest równość. Taka, taka ciekawostka. To też napisałem tam przy jedności Tadeusza. Tego też nie będziemy dowodzić. Przejdziemy do zadań na przedsięwzięcie tego wszystkiego. Ok? No chciałem ten piękny dowód i ten piękny rysunek. Teraz będziemy to stosować.